Hello Happy, Happy Learn English with Happy English Korean. Hello Happy, today we learn about different way to say calm down. Everybody pasti punya teman yang temperamental atau mungkin suka marah-marah nggak jelas dan biasanya kita akan berusaha menenangkan mereka dengan kata calm down. Nah, sekarang ada banyak variasinya nih selain kata calm down yang bisa digunakan untuk menenangkan teman-teman kalian yang biasanya punya emosi yang sangat tinggi. Well, yang pertama adalah chill out. In sentence, chill out man, you should mind your words when speak to someone older than you. Santai teman, kamu harus mengubah kata-katamu ketika kamu berbicara dengan orang yang lebih tua daripadamu. Yang kedua adalah relax. Relax, you should control your emotion. Santai, kamu harus mengatur emosimu. Dan yang terakhir adalah keep cool. In Don't take it seriously, keep cool. Jangan diambil hati, santai saja. Well, hello happy, sekarang kamu sudah mengartikan 3 ways to say calm down. Semoga kamu bisa melakukan ini dan bisa mengaplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Remember, 3 ways to say calm down. The first is keep cool. Second, relax. And the third is chill out. Chill out. No, chill out. Thank you. Bye-bye.